llorando vas por tu hijo, la Molina. la soledad, llorona, molina, contigo va. Tus lágrimas son de sangre María, tus lágrimas son de penar. Tus lágrimas son de sangre María, tus lágrimas son de penar.